帰るだわえ吐いたあ吐いただかお前は昔からスポーツダメだったからなあ釣りはダメだったかな釣りの動画スポーツだお前何言ってんだお前フィッシングっつったらスポーツでしょうよちゃんと退社何こここれスポーツ違うよ絶対かかんないじゃん何も場所違うんだよこれ絶対何もかかってこないよかかんないよここおい ほら面倒見てやれやかんないようるせえこの野郎下手くそボケはいはいはいいいからボケ酔い止めありますお前ボケこの子は釣り船の船長の娘あゆと言いますまるでトビウオのような娘ですが名前はあゆ いが全ての不幸の始まりでした恋に理由はいりません全ては運命のいたずら絵にしとタイミングなのです ざいましたどういたしましてこうして二人の恋はどんどんどんどん進んでしまい負ける正気かお前はでもですねお父さん私は愛さんを愛しています一生懸命幸せにしますのでどうか愛さんとの結婚を認めてくださいお願いします許さん犯罪だお前が愛を余命するなんてことは 犯罪だお父ちゃんうちもう22だよお父ちゃんの許しなんかなくたってねうちも結婚できるんだからねうちじゃなくて私だろ人の娘に説教するなすいません何なんだそのへんちくりな頭これはこれから流行するスタイルですお前の頭もむちゃくちゃだこれはテンパです <coughs> 私川野哲は34でバツイチで海も苦手で泳げません泳げないの泳げないですが さんを思う気持ちは誰にも負けません出てけそれが聞こえねえのか父ちゃんなんで物投げるんですかお父さんケちゃんやりやがったなうろなんですかお父さんんでもじゃないですかじゃないですか人の心とは 変化するものです変化するから生きていけるとも言えますこうして地獄の扉は開かれたのでしたあっこっちに、ここにお願いしますうんいいっすね ありがとうございますご苦労様です 아, 아, 결혼 후 도쿄의 태치 유역이라는 미용실을 개업한 태초 아요 아! 어? 어머, 나 이땐들 전전 무리자 전전 무리자 가라마다 하야이 에? 오마 나이땐들 어, 어, 어쩌다 어! 누군가의 전화를 받고 많이 당황하는 태치 아유, 하나씩 안도 ちょっと話なんだけどさあのねあ客だお母様どこあねてっちゃんこの子一人で来たんだけど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 こんなことになるって思ってなかったからさなんていうかあのな俺離婚する時に勇気なことを引き取ろうとしたんだよだけど赤ちゃんはお母さんといるべきだとかって言われてさそれに新しい男は金持ちだし養育費もいらないって言うからさでもかみさんがその前のかみさんなまた男変えたらしいんだよもちろんダメだって言ったよ 冗談じゃないって絶対ダメだって言ってでも新しい嫁さんと何とか話し合ってくれって何度も何度も言われてついついいや相談しようと思ったんだよでもあゆに振られたくなくてさいやそのかみさんな新しい男と来年結婚するって言ってたんだよそれがお前突然タヒチで結婚式あげるって言われてさひどいひでえだろ ひどいよてっちゃんなんで言わなかったのだって言ったら結婚しなかったろだから言い出せなかったんだよでも言おうとしたんだよタイミング測ってたんだよタイミングタイミング人生タイミングだろ俺と愛が出会ったのだってタイミングなんだからさもう言ってること全然意味わかんないだからだから預かるだけだから預かるいつまで 大人になるまでバカにすんなよバカになんかしてないよ俺愛のこと大事に思ってるから大切なんだ大好きなんだよほら俺の目見ろもう嘘大事に思ってたらこんなこと絶対できないよはい どうしていいかわからないなら俺の頼み聞いてくれ母親に捨てられたあの子を俺まで捨てられない愛は勇気の世話しなくていいから俺がみんないるから あいつは俺が育てるからあゆ俺のそばにいてくれ頼むコントルだお父ちゃんがこのこと知ったら てっちゃん今度こそ殺されるぞうんその程度の決意かあゆの A 鉄の T 勇気の Y3 人合わせて ATY 食べよういただきますいただきます よしいいただきますぐらい言えよ <laughs> あのさ一緒に暮らす気あんだろだったら口聞こうよなんとか言えよ何でもやるって言ったらしつけぐらいビシッとやれよな愛ちゃん言葉遣いが乱れてるよ気をつけますでございます ゆきうち狭いからこの部屋でごめんなよいしょあれはんあパパとあゆちゃんを結びつけてくれたお魚さんだよ二人のお守りかなお守りって何んお守りはお守りだ <laughs> よし寝よう 태치의 오랜 친구인 타마오는 근처에서 클리닝을 운영하고 있습니다. 아, 아, 자, 이거 이거. 어, 긴거. 긴거. 아유가 외출한 틈을 이용해서 타마오에게 유키에 대해 상담하려는 태치. 잠깐만, 잠깐만, 잠깐만, 잠깐만. 어? 안 올래? 어. この辺でさ途中入園できる幼稚園ってないかなああ無理無理無理無理無理無理無理無理無理もうどこも店員いっぱ まあもうここ何年かでな幼稚園ガサッと減っちゃったからね頼むよ俺もうあの2人の間に挟まれてもう持たないんだよあ今何どこにいるのまあしかし考えられることはないでもないねマジでなんだよ <laughs> 知りたい 知りたいよえどうしても知りたいうどうしてもよ知りたいよどうしても知りたいどうしても知りたい早く言えよってのあじゃあさタオルのクリーニングうち出すかそんな金ねえよここ改装するのだってお金かかってんだからよはあじゃあ帰るわ分かった出すいい出す友ちゃん出すタオルはクリーニングしてもらうあっそうタオルはたまっちゃうだから幼稚教えて

気使わなくていいのに向こう行こうさくらんぼ幼稚園なら OK 本当ですかさすが北条金井から電話もらってすぐ妻に頼んどいたありがとうございます嬉しいな川野に頼みをされるなんてさやっぱり昔の友達はいいよ <laughs> そうだ川野ゴルフやる いや俺日陰ないとこ苦手だからああほらこいつ運動ダメだからやろうよ俺教えてやるからおうやろうよなあおいやれ気持ちいいぞ <laughs> 何怒ってんだよ俺だって必死にやってんだからさ幼稚園探すのだって大変だったんだぞこっから幼稚園に行くってことはこの先小学校にも中学校にもこっから行くってことでしょユキが幼稚園行ってる間二人きりになれんじゃん 私子供育てんなら自分で産んだ子育てたいもちろんあゆの子だって欲しいよ好きだよあゆもういつもそうやって逃げるっしょ逃げてなんかないよ何度も言うけどさ勇気のことは全部俺がやるから幼稚園だって俺が送り迎えするし弁当だって俺が作るからほいほいほいよいしょはい もうあゆちゃん発見あゆちゃんに行ってきますしましょう今日から幼稚園ですよっていいよ別に電話電話はいもしもし鉄入浴です大丈夫ですよ今からですかはい、えー、大丈夫です大丈夫ですうちも営業時間だったらもうあるようなないようなもんですからはい5分後からでも大丈夫ですはいあはいかしこまりました お待ちしてますあいちゃんあいちゃんほらうち開店したばっかりだからさああいうお客さん大事にしてるとあそこは親切よなんてこう口コミで分かったよ行けばいいんでしょ行けば <laughs> 行ってやるよ幼稚園ぐらいあいゃん怒りながら行かないでね知らねえよあよろしくお願いします からご入園なさる方はいお若いママねおはようございますおはようございます園長先生おはようございますおはようございます今日から入園のゆうきくんとママさんです川野ゆうきくんですねおはようおはようございます山口先生阿部先生ゆうきくんよろしくはい ゆきくんおいであ、初めて危ないよ子供は案外たくましいものです心配いりませんよお母様おはようございますごきげんようおはようございます園長先生おはよう今朝は園長先生自ら恐縮でございます えんくん今日から新しいお友達が増えたの仲良くしてあげてねはい園長先生お母様行ってまいりますはい行ってらっしゃいでは園長先生今日もよろしくお願いいたします これから北条会長のお宅でママたちの親睦会があるの一緒に参りましょうすいません仕事があるんで私の車で参りましょうえ行きましょうええはいお待たせすいませんあもういいの気にしないで今日はローズヒップよ <laughs> キャビンアテンダントだった頃ここのハーブティーが大好きでパリに行くと必ず買ってたのあローズヒップのいい香り バラのケツ <laughs> それではゆうきくんママに皆さんをご紹介しますねこちらがさくらんぼ幼稚園父母会会長の北条みどり子さん蓮くんママよよろしくどうも <laughs> さくらちゃん今年お受験することにしたんですって <laughs> 第一志望どちら緑山学園の シャトーブを <laughs> 大輝くんはうちも緑山学園ですあらじゃあライバルじゃない蓮くんは当然慶明ですわよねえー、慶明って何すか慶明幼稚舎小学校会の東大よ小学校にも東大ってあるんすかゆきくんはどうなさるのさあ珍しいわねお受験なさらないお友達よろしいじゃないの それぞれの考え方がありますからねえじゃあそろそろ始めましょうか、はい、ああのやっぱりうちあ私仕事がありますんで失礼しますじゃあ後ほどどう決めた東京で 12時半迎えですはい先生아침배웅에이어서오후마중까지나오게된하유틈을이용해엄마들에게미용실홍보를합니다すいません2丁目の角に新しくできた鉄ニューヨークですよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうもぜひ一度お試しください 本ですけど園長先生おになりますはいママくんのママ川野さんあよかった園長先生がお呼びですえお母様方からも苦情が来ています 門の前でお店の宣伝なさるなんてさくらんぼ幼稚園の品格を落とす行為です二度となさらないでくださいねすいませんでしたそれから川野さん園児が通園児に持つバッグはうちは手作りが原則です入園手続きの時にご主人にそう説明したはずですけどもバッグの作り方のパンフレットを添えてそうなんですか知りませんでしたご夫婦のコミュニケーションが健全でないと お子さんにも影響が出ます気をつけてくださいねはい失礼します 전통이아침에대충챙겨보는도시락때문에또다시유치원으로불려나요これじゃあ量が多すぎるし栄養のバランスも悪いし見た目も食欲をそそらず子供を追い詰めてます追い詰めるええ <laughs> それにこのお弁当箱もねお弁当箱はこのぐらいの大きさで 子供が全部食べられるようにお子さんの嫌いなの入れないでくださいいやああの何でしょうか嫌いなものも食べられるようにするのがしつけっていうかそれはもっと先の話ですまずは食べきる達成感を学ばせてそしてその次の段階が嫌いなものも食べられるようにするという教育なんですはいこれが子供たちが喜ぶお弁当ですえー、えこんなんみんな作ってるんすか こんなんできねえよじゃあ園長先生に自分で言えよなこんなお弁当できないって通園バッグも手作りしないって何怒ってんだよ昨日だって俺が全部言ってやるって言ったくせにいざとなると逃げるんだもん結局全部うちに押し付けてんじゃん俺だって送ってったよ今朝今朝送ったぐらいで威張んなよ8時までグーグー寝てたくせにお弁当だっててっちゃんが作るって言って作んないからうちが朝5分で作ったんだからね 傷ついた勇気ごめんな今出かけるあゆちゃんを見た歩き方が怒ってたぞ 文句は言わせないお前のことをいじめるやつがいたらお父ちゃんが許さねえ 育てるからえ施設に預けようとも思ったけどなやっぱそれはできない俺まであいつ見捨てたらさもうあいつ人間信用できなくなると思うからだからな愛は自分の人生自由に生きてくれ寂しいけどだって俺が 俺の都合で愛を束縛することできないからさ何グダグダ言ってんだは勝手に一人で決めんなよだってキャラクター弁当でも何でも作ってやるよ通園バッグも縫ってやる送りも迎えも縁ママの親睦会ももう何でもかんでもやりゃいいんだろえうちがママになってやる g e だいま起きてたのか <laughs> おいごめんな着替えるぞ勇気あ、h e 幼稚園に行くぞ